пружинадагы термелүүдөгү кичинекей дененин механикалык энергиясы кандай өзгөрөөрүн көрөлү алгач ылдыйкы а чекитти карайлы эсептөө деңгээлинин нөлү а чекитинен өткөн деңгээлин карайлы бул чекитте дене бир нече көз ирмемге токтойт жана кинетикалык энергиясы нөл Ордук күчү менен шартталган потенциалдык энергиясы дагы нөл о чекити дененин тең салмактуулугу абалынын орду андан өткөндө дененин ылдамдыгы максималдуу жана потенциалдык энергиясы дагы максималдуу жана кинетикалык энергиясы дагы максималдуу оордук күчү жана серпилгичтүүлүк күчү менен шартталган потенциалдык энергия нөлгө барабар эмес пружина созулбаган кезде потенциалдык энергия нөлгө барабар экенин эске алабыз б чекитинде системанын энергиясы деформацияланган пружинанын потенциалдык энергиясы жана оордук күчү талаасындагы дененин потенциалдык энергияларынын суммасына барабар системанын толук энергиясы туруктуу бойдон калат себеби системага консервативдүү күчтөр гана таасир этүүдө абанын каршылык күчү аз болгон үчүн эске алуунун кажети жок